Kaixo denoi, de prodigi atxe dizketan, eta, bueno, hemen gera bazkide nileroko zozketaren beste, ba, beste ekitali batean. Eta, bueno, garokoan ere ikusten dugu zuen ze lau parte hartzaile ditugu. Eta, bueno, pixka komentatuko ditute eh, ilonetako jolasak zein diren. Eh, aurreko hietik datozen bi jolasa dira eh, The Witness, puzzleen jolasa, Jonathan Blow, indie eta bestea Rocket League eh, ba, autoekin alako futboleko jolasa eta eh, jolas berria sartzen dena zozketako ba, poltsa honetara eh, Firewatch da eh, aventura asko jolas bat eta Eta bueno, gogoratu nahi nizuen baita ere en eh, bazketza sistema nola funtzionatzen duen. Bazketza sistema amarra euro ordaintzen duzu eta orte beterako balio dizu. Era honetan, eh, bazkentza horrekin geberantzean proiektua ibultza bat ematen diozu. Eta lortzen dezuna da, eh, bueno, bazkide izateaz eta guri babes hori imateaz gain, eh, urte beten, hilero daukazu aukera en, zozketan parte hartzeko. En, zozketa bakoitzean iri jolas egoten dira, hiru hitako eta aukeratzen duzu, eta ero zozketaren irabazlea zua zara, ba, hori aukeratutakoa eramaten, eramango duzu. Eta, bueno, besterik gabe, mm, amen, sari kantitatea bat, lau pertsona aukartu dute parte, eta besterik ez, e, eh, sorterik opa dizuet, eta ja ikusiko dugu norden irazlea. Ba, amargarren bazkidea da irabazlea, zorionak amargarren irabazleari, edo bazkideari. Eta, bueno, gogoratu orain amargarren agaukeratuta zauken jola zaken ingo dela iruko horretatik. Eta sartuko den jolas berria aukeratzen dela inkesta bidetez eta enkesta hori egiten da gemerantzako telegram talde orokorrean beraz go, e, gomendatzen dizuetan sartzea enkesta eh, aparte, parte neiko el bueno <laughs> el nuke izango baina nik desente hitz egiten dugu handik eta neiko diskusio eta saltzea ibiltzen bai da handik eta eta besterik gabe hau izan da guztia irazi ez duzuten nahi sorte gehiago urrengorako, irabazleari jarko ara zurekin kontaktuan, eta askerkazko ikusteatik. Ale, urren arte!